Vocês um canalha! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim pra cá, mas eu vim pra cá. Round one. Vocês um canalha! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, mas outra, quem mandou vocês quanto me entender, porra? Round one. Vocês um canalha! Eu poderia ter roubado uma não ou um eu não eu poderia ter roubado uma confusão ou um não assim, tu, tu vem entender, porra! Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! fight. Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! Vocês são canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! canalhas! Eu tô saudando a mandioca. Round 1 Fight! Vocês são canalhas! Eu trouxe o Congresso para governar comigo. Round 1 canalha! Nós vamos promover o desencarceramento. Round 1 Fight! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim pra cá, mas eu vim pra cá. Round 1. Fight! Round two. Fight! Go fast! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não vim para cá, mas eu vim para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Round 1.